BRK in this beat Gumapang ka bata, huwag kang mainip Kundi Kabit na sitwasyon hinanda Tagumpay para sa nagtsatsaga Silang may prinsipyo di madadala Matumapak ang bata huwag kang mainip Kung titigil ka sa umpisa balik Naman mo ba o huwag kang magpatalo Sa emosyong dala mo tiisin sakit Patong-patong na sa isip di mawala Kabit-kabit na sitwasyon hinanda Tagumpay para sa nagtsatsaga Silang may prinsipyo di madadala Mataba Buhay na to sing bilis lang na trend Iisa lang ating tutumbukin Ipatibang ibang mukha maka Sa dami ng nais ko na marating Gusto trabaho, hindi nakasanayan Kahapon na ruta, babalik ta rin Sino ka iho? Anong bilang mo, bakit ka andito? Napadaan lang, hindi ako naparito ah, Ginapang hindi na inip sa layo Nauna sana ako di huminto Galok isang buka kahit binibiboy Pilipino hasta, parang digoy Kilos palihim, kita lang anino Pag bumunga tinanim, alam mo kung kanino Yeah, yeah, yeah Musika, pamilya, tsaka pera kapatid Mga tanigala Wala akong panahon para tingnan ang mga nandyan lang Kapag may napala Pinadaan ko na di pinaikot Kahit madaming lapok pagtalikod Kapatawaran na agad Ayun nga lang basa ko na to Malabong makalimot sa daming gustong marating Minsan ay nakakaaning Kinilusan ko pa din Daming tanim naging puno na di ko pinutol At binuhusan ko pa rin Dami nagtataka Bakit hindi ka pa rin Bago magawa daw ng kanta na sunod-sunod Sabi ko busy ako meron ka bang magagawa Pahala mahalaga sa oras ng pamilya Masaya na agad ako lagi Di tayo parehas kapag dumiskarte Dahil pambakal ako pag lumagari Tahimik lang pero merong sinabi Mga ingay sa utak at binase Sa karanasan nagmistulang burot Estudyante ako paglabas ko ng klase Mamakapata huwag kang mainip Kung titigil ka sa umpisa balik Tama mo ba o huwag kang magpatalo Sa emosyong dala mo tiisin sakit Patong-patong na sa isip di wala Kabit-kabit na sitwasyon hinanda Tagumpay para sa nagtsatsaga Silang may prinsipyo di madadala Pag umabang takbata huwag kang mainip Kung titigil ka sa umpisa balik Darma mo ba ako huwag kang magpatalo Sa emosyong dala mo tiisin sakit Patong-patong na sa isip di mo wala Kabit-kabit na sitwasyon hinanda Tagumpay para sa nagtsatsaga Sila may prinsipyo di madadala pa Kusang gumaling nung naging abala Di ko inisip kung sa panaginip Pangarap na lang buti may napala Sa dilim liwanag ako'y komportable Mag-isa sitwasyon inintindi Di nagtatago kaya di nasilo Sa perang kaluluwa ang pambili Mga problema na naging hagdanan Lingon lang sa kanan Alam mo na merong hangganan Takot na sa hirap kaya nga ba biglang tumapang Pero walang pangkuhanan Nakatuon sa anong kapalit Itong binabaybay na mamatahin pa bumalik ang sakit lang na di ka mauunawaan Kapag wala pa sila sa'yong magit Umagang kailangan bumangon para sa sarili ko ang alon Kailangan ko tong harapin Nang sa ganun sa pamilya ko may mapalamon Ito habol pera nilagay sa bulsa Hindi sa ulo sinisiksik Hindi nangako kung mauuna ko Pero asahang hindi mahuhuli Gumabang ka bata huwag kang mainip sa balik Dama mo ba ako? Huwag kang magpatalo Sa emosyong dala mo tiisin sakit Patong-patong na sa isip di mawala Kabit-kabit na sitwasyon inanda Tagumpay para sa nagtsitsaga Silang may prinsipyo di madadala Madumabang ka bata huwag kang mainip Kung titigil ka sa umpisa balik Dama mo ba ako? Huwag kang magpatalo Sa emosyong dala mo tiisin sakit Patong-patong na sa isip di mawala Kabit-kabit na sitwasyong hinanda Tagumpay para sa nagtsatsaga Silang may prinsipyo di madadala Madaba Mainip